só intenso raio vivo. Jesus our God. converter os tiros de guerra. Então, falou, Israel. Com Deus, viu? Falou. Um abraço. Deus abençoe. O lobby da segurança. Tio de guerra. Mas nós vamos lembrar. Nice.